hem Rabbini tanıyıp bilmesi hem de nefsiyle mücadele edebilmesi o gece ve gündüzün içindeki hikmete dahil edildiği ana gidiyoruz şimdi. Gece ve gündüz tam olarak şimdi yaşadığınız şekliyle tahayyül etmeyin. Maddenin iki görünüm hali gibi düşünebilirsiniz bunu. Zira Allah nasip eder de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş olan her müminin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdelediği şekliyle cennete nail olunduğunda orada ne gece ne de gündüz kavramı ortadan kalkmış olacak. Ancak oradaki aydınlığı biz gündüz olarak adlandıracağız. Ancak gecenin yaşanmadığı bir ortama gidiyor olacağız. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı alemlerde insanın varlığının devamı için hem gecenin hem de gündüzün var olması gerekiyor. Öyleyse burada gece ve gündüz olarak anlamlandırmaya çalışacağımız şey bir şeyin içi ve dışı olarak daha doğru bir şekilde algılayabiliriz. Elbette ki çok daha üstün niteliklerle anlatılabilecek yine başlı başına bir ders konusu olmakla beraber Siyer-i Nebi'de Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın yolculuğundayız. Gece ve gündüzü böyle anlamak güzel olur.'' İbn Abbas şöyle beyan eder gece ve gündüzün yaratılışını. Güneşin varlığıyla önce gecenin yaratıldığını beyan ediyor ve diğer bazı alimler de bunun zıttını beyan ediyorlar. Yine İbn Mesud radıyallahu an Rabbimizin katında gece ve gündüz diye bir şey yoktur. Göklerin nuru onun zatının nurundan kaynaklanmaktadır buyuruyor. Bunlar zaman zaman sonradan gelen bazı batılı düşünceli sahip olan farklı akımlar tarafından bir çelişki olarak anlamlandırılmışlardır. Ancak İslam'ın muteber kaynaklarına esas alınmış Siyer-i Nebi'deki farklı bakış açılarının aslında birbirlerini tümleyen unsurlar olduğunu inşallah bu Siyer-i Nebi'de de görmüş olacaksınız. Bu Siyer-i Nebi'nin de bir başka özelliği olarak karşınıza geliyor olacak. İbn Abbas Efendimizin söylemiş olduğu bu söz e, güneşin varlığından bahsi Cenab-ı Hakk'ın nuru ilahisiyle yaratılacak varlığın kendisiyle alakalı bir konu. Yani burada kastetmiş olduğu güneş daha sonra Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın da hadis-i şerifinde beyan ettiği üzere varlık aleminin ihtiyaç olduğu bütün o enerjinin temel kaynağı olarak ifadelendiriyor. Yani devrin insanının doğru bir şekilde anlayabilmesi için böyle izah ediliyor. Yoksa kimi zaman siyerle alakalı Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerini ele alan bazı aklı evvellerinin beyan ettiği gibi bilim dışı bir unsurdan bahsedilmiyor. Tam dersine bilimin tam da göbeğinden, bilimin bugün ihtiyaç olduğu şekliyle ifade ediliyor. Gecenin günden önceki varlığı ışığın ilk hareketinde aksinin olmadığına denildir. Çünkü bu mesele arş onun üstü ve onun altı arasındaki farklılığın izahı içindir. Arşın üzerinde ne geceye ne de gündüze ihtiyaç yoktur. Çünkü orası Cenab-ı Hakk'ın nuru ilahisiyle kuşanmıştır. Dolayısıyla onun üzerinde bir gece ya da gündüzden bahsedemiyoruz. Ama onun altında ise tecelli ilahi var. Nuru ilahi ile tecelli ilahinin arasındaki en temel fark gece ve gündüz olarak adlandırılır. Tecelli ilahinin hem içteki bir hali var ancak nuru ilahinin bir bütünlüğü var. Bunu şöyle izah edebiliriz efendim. Nuru ilahi dediğimiz kavram insan vücudunun bütününe aynı anda bir enerjinin aktarılmış olduğunu düşünelim. Bu enerjiyle büyük bir deptebenin hasıl olduğunu düşünelim. Bu nuru ilahinin insandaki cemhalidir. Ancak tecelli ilahi insan varlığının devamı için ihtiyaç olunan bütün maddelerin inkişafı içindir. Dolayısıyla bunların arasındaki fark, gece ile gündüz arasındaki farkın anlaşılabilmesi için önemli bir kavram ve küçük bir izah olarak beyan edilebilir olayın biraz daha incelikli tarafını kitaba saklıyoruz. Çünkü Siyer Nebi'yi bölüm bölüm böyle onar dakikalık videolarla çekiyoruz. Sizler daha çok dinleyebilirsiniz diye. Ama inşallah kitapta bu bölümler biraz daha açılmış olarak sizlere ulaşıyor olacak. Efendim zamanın etkisiyle çünkü zaman biliyorsunuz bir mahlukatta anlattık. Nurun karanlık bir yüzü hasıl oldu. Ama bu karanlık düşündüğünüz gibi nurun bir karanlık doğurması gibi değil. Işığın ilk hareket ettiği anın arkasında Nasıl ki bir karanlık vardır. Bir adam elinde bir fener tutsa, o fenerin düğmesine bassa, onun önünden itibaren bir ışık harekete geçer. Ancak o düğmeyi bastığınız alan karanlıktır. Şimdi bunu ışığın bütünü halinde düşünün. Çünkü foton bir parçacıktır. Bu parçacığın yaymış olduğu enerjinin de bir miktarı vardır. Hele ki bu tecelli ilahide geniş bir enerji kavramı olmakla beraber nihayetinde civarında bir boşluk meydana getirir ki biz o boşluğa gece diyoruz. Ya Cemil ismi şerifiyle gece ve gündüz böylece Sidretül Münteha'nın bir yaprağının ön ve arka yüzü gibi yaratıldılar efendim. Çünkü Ya Cemil ismi şerifi gerçek güzellik sahibidir.'' Ve gerçekten hem gecenin hem gündüzün kendine has ve muhteşem güzellikleri vardır. Gündüzleyin elde edilmiş olanlar gecede harcanır, geceleyin elde edilenler gündüzde bereket olarak geri dönerler. İnsanın gecesini ve gündüzünü hayra vesile edebilmesi her ikisinde de Cenab-ı Hakk'ın Ya Cemil ismi şerifiyle yaşayabilme halinde saklı bir sır olarak ibare edilebilir.'' Ve yaratılışta Yacemin ismi şerifin tecellisi dişi olarak yazılmıştır geceye ve gündüze. Emretmiştir Allahu Zülcelal. Ey gece kullarımı ört. Emretmiştir Allahu Zülcelal. Ey gündüz kullarıma hizmet et. Maddenin illeti gece ve gündüzün yaratılmasıyla böylece hasıl olmuştur.'' Çünkü bunlar emrin içinde beyan edilmiştir. Demek ki gece kulların örtülmesine, kulların kendi evleri içerisine girmesine, kulların Rabbi ile ilişkiye girmesi için bir anı tetikleyecektir. Ve aynı zamanda bu müminlerin günahlarının affedileceği anlardan önemli bir zaman dilimini oluşturur. Dolayısıyla günün içinde de affedildiğimiz anlar Rabbimizin günahlarımızı örttüğümüz olması cihetiyle gece gibidir. Zaten bütün büyük ulemanın beyanatı kusurları örtmekte gece gibi ol sözüyle sanki bu ömrü bu emri ilahiyi yeniden muhaddis ederler, tekrar ederler, aktarırlar.'' Gündüz de kullara hizmet eder. Dolayısıyla gecenin içinde de size hizmet edicilerin varlığı gecenin içindeki gündüz gibidir. Dolayısıyla bu gündüzün içinde de gecenin içindeki illetler de bu dişiye karşılık erkek taifesinden olup illetin varlığıdır. Gece ile gündüzün illetleri birbirleriyle buluştular ve bu buluşma illetin varlığını hasıl etti. Yani gün içinde yemek yemek, bundan doygunluğa ulaşmak bir güzelliktir. O yediğiniz yemeğinin arkasından onun vücudunuzdan çıkıp gidebilmesi için yaşayacağınız midenizde, bağırsaklarınızda yutkunurken çektiklerinizse bunun illetidir. Dünya bir nefsi emmare ciyarıdır. Bütün güzellikler içini illetle doldurulmuş haldedir. Çünkü nefis illet görmese kendine ait olan tabiyeti ve kendi tabiri caizse tanrısallığını çok daha kolay ifade edebilir Allah korusun. Onun ifadesine uyarsak Allah korusun ama nefse emmarenin küfrü de gece ile gündüz yaratıldığında birbiriyle arasındaki ilişkiden doğan o illetten hasıl olmuştur. Öyleyse illet dediğimiz kavram varlığın devamında nefse emmarenin imtihana tabi tutulacağı bütün meseleler için genel bir tabir olarak ifade edilebilir. Öyleyse yaratılışta bugün geceyi ve gündüzü ve bunların yaratılışıyla beraber hasıl olan illetin varlığının bizden asla kopup gidemeyecek olduğunu gördük. Bu yaratılış öyle bir yaratılış, öyle bir cezbeyi ilahi doğurmuştur ki iki dişi ve iki erkek arasında tabirinde yaratılmış olanlar arasındaki bu muhteşem hakikat göklerin yaratılmasına hasıl olmuştur. Bizler o gök kubbenin altında, yedi kat semanın altında Rabbimizin yarattığı bu dünyada nefse emmarenin bizlere biçmiş olduğu illetler karşısında Rabbimizin verdiği emre itaat ediyoruz. Ondan bu itaatimizi şükrünü eda edemesek de bunu niyaz ediyoruz. Ya Rabbi ört bizim günahlarımızı. Ya Rabbi hizmet edilmesi gerekenlere hizmetkar eyle bizi. Kalın sağlıcakla.